Jesteśmy na planie najnowszej produkcji dla Fundacji Rock and Roll. Film robimy po to, żeby zachęcić ludzi do przekazywania 1% podatku na Fundację Rock and Roll. W tym spocie sceny są bardzo wymagające, ponieważ przez cały czas nosimy aktorkę na rękach, dosłownie. Bardzo ważny jest ciągły ruch, rytm i zmiany światła w tym filmie, w związku z czym mamy kran Super Techno 30, daje nam to jakąś swobodę i dzięki temu jesteśmy w stanie pokryć więcej ustawień. Operujemy właściwie we wszystkie strony z łatwością. Z Andrzejem się wspaniale pracuje, ponieważ jest to artysta związany z formami wizualnymi i bardzo mi się podoba, że ma bardzo otwarty umysł. Chcemy pokazać to, jak bardzo potrzebna jest pomoc osobom, które cierpią na, na nowotwory, ale jednocześnie zrobić to w sposób nietypowy i szukamy metaforycznego spojrzenia na cały ten temat, żeby uciekać od dosłowności i raczej szukać takich obrazów y, odrealnionych.